Op de grens van water en land kan geen enkel plantje overleven, behalve zeekraal. Het is de pionier van de kwelders. Zeekraal groeit daar waar het voor veel planten te zout is. Het is zouttolerant. Het neemt wel zeewater op, maar slaat het teveel aan zout op in de oudere delen van de plant. Het is net een vetplantje. Door weinig bladoppervlak en dikke bladeren met een dikke waslaag verdampt het weinig water en droogt de plant niet snel uit. Bij overstromingen houdt zeekraal bodemdeeltjes vast, waardoor de slikplaat steeds hoger wordt en andere planten kansen krijgen, zoals kweldergras. Zo volgen de plantensoorten elkaar op en groeit de kwelder aan. Allemaal dankzij dat kleine plantje, zeekraal.